Trizar. Hmm. A Trizar. Ame u trouvé un trésor. Mais voilà un drôle de trésor. Salut-toi. C'est moi, le pirate raté. Le pirate le plus brave de la planète. oui, oui, oui, c'est la vérité. Regarde mon coffre plein de sous maman! Donc, dis-moi, petit marin, veux-tu partir à l'aventure? Êtes-tu hmm, avec moi, voir les dauphins et naviguer à toute allure. Mais pour grimper dans mon bateau, nous devons trier mes trésors car pour ne pas finir sur l'eau. Ceux qui coulent doivent prendre le bord. <laughs> de tous ces colorés bonbons. Ah, mais je dois m'en départir si je ne veux pas grossir. <laughs> Alors, petit marin, réponds à ma question. Par mes jumelles des moussaillons, est-ce que les bonbons flotteront ou couleront? Ah, c'est le temps de prendre des notes en les envoyant flutter. Oh, wow. Alors, les bonbons flutter sur l'eau. oh, bravo, nous ne ferons pas naufrage. <laughs> Maintenant, grimpe dans mon bateau. Nous sommes parés à l'abordage. Ah, par là, je suis certain qu'il y a un euh, trésor par là. Warren.